Elegant weapon for the more civilized age。你好，我是小夫。我手里的这支光剑是海之宝刚刚上市的奥比王剧版光剑。马上就是五四青年节了，正好趁着这个机会，和各位青年一起分享一下奥比王同款光剑的把玩体验。按照星战官网的说法，奥比王一共用过三把光剑。 我手里的这一把正是奥比旺的第三把光剑，也是最后一把，一路从《西斯的复仇》用到《新希望》。拆开包装就能看到里面的光剑本体和一些配件了，分别有 LED 线刃、光剑握柄、替换组件和一个底座。拿出来摆在桌子上，看着还有点孤零零的。光剑的握柄几乎都由金属材料构成，细脖子的部分使用了两种黄色，非常还原剧中的设定。而光剑底部则是喇叭开孔，整支光剑都做了旧化处理。 看到这么旧的光剑，刚开始我还有点不太能接受。不过转念一想，老王年纪大了，也到了需要吃元力神的岁数，光剑有磨损就说得通了。剑柄拿在手里沉甸甸的，我称了一下，不含电池仓的重量就接近八百克了。我不禁想问问奥比奥，腰带是在哪买的？拧开光剑的底部，就能看到安装电池仓的空位了。比较可惜的是，这个光剑的内部是没有任何装饰性结构的。 另外，光剑的喇叭其实是集成在电池舱里的，通过光剑底部的开孔传导声音。不过有点莫名其妙的是，安装电池到电池舱里竟然需要用到螺丝刀，但是把电池仓装到光剑里却是免工具的。不知道是不是和美国的法规有关。这支光剑最有特色的地方，应该就是它头部的这个细颈设计了。不过如果想展示光剑开启状态，就得替换上这个粗脖子发射口零件，用来加固 LED 灯管和光剑的连接处。 只能说鱼和熊掌不可兼得呀。另外，这个光剑的 LED 灯管亮度很一般，听说是为了合规。这大概是在室内照明下肉眼看到的光线亮度。各位觉得这个灯管的亮度怎么样呢？这是在夜晚室外下的亮度。光剑上有两个按键，分别是开关和特效按键。这个开关是推拉结构，段落感不太好，很容易误触。我经常挥着挥着就不小心把光线关了。 说明书上介绍了四种特效模式，不过我只按出来了两种，分别是光线朝下长按特效键的剑尖特效，和光线朝上长按特效键的决斗特效。另外两个特效，一个我没看懂什么意思，另外一个需要按四次再长按，但是我怎么按都没按出来，不知道有没有外语大神能不能帮我看看我哪里做的不对？包装里的底座可以用来展示光剑，绝对是镇宅驱魔的神物。 不过官网上的这个带 LED 灯管的展示模式就实在是有点离谱。另外，不知道是不是我人品再次爆发，LED 灯管的顶端摸上去有点刮手，好像是塑料水口没处理干净。这个光剑 LED 灯管外露的部分长度大约在七十六厘米左右，相比于迪士尼商店里卖的塑料光剑，长了大概十五厘米。说到光剑的长度，问各位一个问题：各位是喜欢前传三部曲的粗光剑，还是正传三部曲的细光剑呢？ 最后总结一下，Obi n 的光剑造型非常经典，细颈造型独一无二。这款光剑的用料也算扎实，还是星战官方授权的光剑，情怀拉满。不过这个光剑也有一个不能忽视的缺点，那就是贵。这个光剑是在亚马逊购入的，当时发生了预购价 bug，只要五十美，我就赶紧拜托好基友帮忙下单了。结果直到今年一月才发货。好了，本期视频就到这里了。对星战感兴趣的小伙伴，不妨点点关注。 我们明年再见。